شكرا هل انت تحب آه، المنسف؟ نعم احسن اكل المنسف شكرا شكرا صوفيا؟ أنا إذا صوفيا؟ أوكي وأنا عندي أوكي اسمع أنتِ Abdinan Kul Man Mansa Lisa Mansa Lisa Mansa Mansa apa So this is rice yellow in color Yep Dan ni cik ni paling awesome lah Nampak Kau nanti kau tengok gambar <laughs> yang yang dia dimasak dalam yogurt Ni paling rare yang masak ni macam dia yeah. beli Uduni food Macam nasi lemak kita Korang boleh jumpa kat sini je And makan tu jangan sekali sekali sebulan je boleh makan kau tak mati sikit yang tu because it's very uh, creamy uh, and atau shabi yang ini eh. dia salah satu traditional food dekat Jordan Okay, fine. Okay, cara masak dia oh, guna jamik ah. Jamik tu macam susu kambing yang jamik, beku. Jamik. Jamik. Oh, jamik. Jimmy ya Jamik. Ah, jamik, jamik, tu. So dia macam susu kambing yang beku tu. Tu kalau betul kita guna yang tu lah. Tapi kalau kat Malaysia yang saya pernah masak sendiri kita guna yogurt tu okey je. Natural yogurt. Masak ni macam macam ni. Oh, yang suka salad suka gila-gila. Orang tak suka sampai tahun 6 pun kurang boleh masuk. Sebab rasa je salad aku buat. Saya tahun satu dah suka. Unhealthy. Dia bau. Okay. Uh, which one is better? Like daging or chicken? Daging. Of course, daging daging. Daging akan mahal dalam But chicken doesn't give you that jadi lebih daripada ayam. That kepuasan of mansaf. Wow. Yeah. Tahu daging dia besar. So hari ni kita orang pun order mansaf lahan. Ni tamar. Tamarhin. Tamarhin. In tam and ah. kalau boleh pilih yang ada ais, dia ais blended tamarhin ais blended. Dia sangat famous masa Ramadan. Ah, instead of tamarhin biasa sebab kalau tamarhin biasa dia akan cepat batuk sikit. Tapi bila dia ada ais Ais kena taste Sejuk weh Dan lagi time minum ais Sekarang tengah panas saya sedap Haa uh, uh. Okay, uh, ah, saya akan cakap tambah hidup Oh, sedap tu Masa kena masak ni, siapa gerak tanpa belajar saya buat masak ni Tak ada untung dah, kat Malaysia je lah So saya nampaknya saya okay. kena belajar dengan Saya kena Malaysia je dia solat Jumaat dia orang akan dia duk benda datang benda Serius guys? macam ni rasa dia kan? Macam ni lagi macam power hmm kalau korang datang jogging Syarif Jamal Korang pergi lebih Korang kena pergi matam. Abu Mahmud Sebab sini memang sedap Tapi harga dia best lah Kalau sedap pun Mesti lah Korang nak sikit Dia up sikit up. Actually I'm not a fan of Mata Tapi sometimes Bila nak makan sometimes Boleh je Cuma sedapnya weh Untuk mencari tu Tapi kalau dipaksa Oleh dia Tak makan ni Suka rasa nasi dia dulu Sebab nasi masak dia tak ada banyak rasa Sebab dia punya yogurt dia dah over Dah cukup dah Cukup well, hmm. Biasanya kalau nasi arak lain macam mandi ataupun Dia rasa macam sedikit sticky lah yeah. Dan uh, kalau mandi or biryani nasi dia kuat agak Lak Lak Lak Lak Lak Lak Lak Lak Lak Lak Lak Marvelous. Hmm. Okay. Dan masa Ramadan, selalu nampak budak lelaki yang biasa dijemput. Uh, dia orang macam letak satu talam yang penuh penuh masak. Lepas tu dia macam lima orang tapi makan berdiri ya. Tapi macam kat depan masjid. Ini ramai gila. Orang share yang makan masak ni. Makan masak dia orang makan tangan tau. Dan bukan makan macam biasa. Dia makan macam ni. makan macam ni. Celok. Dalam. Eh, style suka tak? Uh, هل أنت تحب المنسف؟ Masak نعم احسن اكله المنسف Syukur أهلاً وسهلاً. Comel Dia tu asal Hasan guys Maksudnya paling elok lah pada saya Yang paling best Yang aku malu Ah, Bau tersenyum Apa tu suka kan? Kelakar dia semua Ah, orang Nak fok, nak fok Apa, apa pasal nak tadi? Shock ah Syokah Hmm. I'm I'm regretting science. <laughs> Orang yang tak minat pun boleh je makan kadang-kadang macam, macam, macam like me. Dia mahal sikit lah tapi kebangga. Empat JD, muka sama eh. Oh, Dua ini. Dia rasa macam mana? Kau nak describe? Dia masam. creamy masam. Creamy masam-masam lemak. Nasi all good. Hmm, basically. Yes. Dan sebesar saya masak kat Malaysia, family saya tak ada terima. semua macam, buat makan ke ni? Boleh makan ke? Kalau budak lelaki biasanya lepas Jumaat kan dia orang beli kan? Lepas tu kalau dia orang beli, dia orang memang yogurt ni datang dalam botol besar so dia orang macam jirus botol besar atau dulang lah, macam tu ya. so jadi macam makanan yang meriah lah lepas solat jumaat macam tu benda yang macam menarik ni sebab rasanya orang tak makan sikit-sikit orang memang makan ramai-ramai sekali macam tu hmm. orang ada kan? Eh? kalau balik Malaysia yang paling rindunya antara ni masak lah masak dengan shawarma Aku kena lagi makan kat hospital sekarang masa paling perfect is masa dekat kau sebenarnya mahal lah King Abdullah ini sejauh kita semua dua jadi and it's so good tak masa dia pakai telefon uh, ah, untuk orang yang tak suka masak uh, eh, like me tak tu aku dia kurang masak dia tak masak right. sangat it's really good daging dia juicy tender a few moments later straight to heaven apa aku nak baca. Tapi ya, itulah bukti dia. Okay guys, so kita dah siap. Habis licin. Licin, licin. Kita tinggal lemak je. Untuk siapa yang nak lemak tu, ambil. <laughs> Rasa, benda ni ialah antara makanan yang semua hidup kena rasa. Kau tak rugi tu. Tak rugi tu. <laughs> tak, okey je. Eh, okay, betul. So, um, nantikan next video. Kita cari ada makanan lain. 제안자는 자리 마카롱.